भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमलनाथ सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है कुल मिलाकर एग्जिट पोल के परिणामों के बाद यह स्थिति बनी है उल्लेखनीय है कि एग्जिट पोल आने के बाद पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई है हालांकि तेईस मई को अंतिम परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ये तय होगा देश का राजनीतिक भविष्य लेकिन कुल मिलाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मुझे फ़ोन करके ही कहते थे हमें बहुमत साबित करना है मैं उनका स्वागत करता हूँ उन्हें पत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी हमारे पास बहुमत है हमें कोई परेशानी नहीं है इधर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा था कि अगर